Нам залез себе в пизду, нам залез себе в пизду, нам залез себе в пизду, нам залез себе в пизду. Нам залез себе в пизду, нам залез тебе в среду, нам залез тебе в среду, пизду, пизду, пизду, пизду, пизду, а, а, а. Нам залез тебе в хуй! Нам залез тебе в пизду, нам залез тебе в пизду, нам залез тебе в пизду, пизду залез, тебе пизду нам залез, тебе пизду залез, залез тебе пизда. Нам залез тебе пизду, нам залез тебе пизду, нам залез тебе пизду. Гном, хитрый гном, йоу. Нам залез тебе пизду, нам залез тебе пизду. Ты качает, накрывает, йо. Нам залез тебе пизду, нам залез тебе пизду, нам залез тебе пизду, пизду, пизду, пизду, пизду. Тебе пизду, тебе пизду, тебе пизду. Пойду посру, залез в пизду. Пойду посру, пойду посру, пойду посру, пойду, пойду, пойду, пойду, пойду, пойду, пойду посру. А, вам залез. Вам залез тебе в пизду. Нам залез тебе в пизду. Нам залез тебе в пизду. Нам залез тебе в пизду. Нам залез тебе в пизду. И вылез из жопы. А!